Os nad wyt ti wedi trafod roi organa gyda dy deulu, yn awr yn amser da i'w wneud. Mae'n golygu na fydd dy fam yn... Na. Mae'n fab i fi. Newydd troi i ddeunaw maddau. Paid a cyffwrdd ag e. Siarad am roi organa. Neu efallai bydd rhywun arall yn siarad ar dy ran.